Top dhjetë gjërat më të shtrenjta në botë. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Është gjithashtu fakt se disa kohë me sa duket disa gjëra të zakonshme dhe të parndësishme janë aq të shtrenjta saqë bëhet e vështirë të besosh në vlerën e çmimit të tyre. Disa gjëra të zakonshme si puro, libër, shah, piano, stilolaps, orë, etj. Kanë një vlerë dhe çmim të tillë që duket e pabesueshme. Këtu do të paraqesim listën e gjërave të tilla më të shtrenjta në botë, të cilat me sa duket, duken të zakonshme, por që vlejnë një çmim të pabesueshëm. Një pendë, zogu i zhdukur huia. Çmimi, dhjetë pikë zero zero zero dollarë. Megjithëse është fakt, por mund të jetë e pabesueshme për një njeri të thjeshtë që një pendë mund të jetë aq e shtrenjtë sa çmimi i saj shkon deri në dhjetë pikë zero zero zero dollarë. Penda është një gjë aq e pavlerë saqë përdoret si sinonim për një gjë të parëndësishme. Një fakt befasues është se ekziston një pendë në këtë botë që konsiderohet si pupla më e shtrenjtë në botë. Kjo pendë më e shtrenjtë në botë gjendet në Zelandën e Re. Vlera e saj qëndron në atë se është ripërtypës i një zogu të zhdukur huia. Ajo doli me një çmim për gati dhjetë pikë zero zero zero dollarë në një ankand në Zelandën e Re. dy puro, gurka Black Dragon. Çmimi, një mijë e njëqind e pesëdhjetë dollarë copa. Puro është një rrotull cilindrik me gjethe duhani të pjekur, për pirjen e duhanit. Purot mbahen në sënduk. Çmimi i saj minimal në treg mund të jetë më pak se një dollar. Ndërsa kërkojmë puron më të shtrenjtë në botë, zbulojmë se ishte puroja gurka Black Dragon. Çmimi për këtë puro më të shtrenjtë ishte një pikë njëqind e pesëdhjetë dollarë për copë. Kjo puro hondurase është më e shtrenjta e cila u prezantua në vitin dy mijë e gjashtë. Këto puro honduranase mbërrijnë në pragun tuaj në një gjoks të ndërtuar nga kocka deveje. Fatkeqësisht, është keq të informojmë dashamirësit e purove se vetëm pesë arka janë prodhuar ndonjëherë nga kjo puro më e shtrenjtë në botë. Tre dhoma e hotelit, Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson në Gjenevë. Çmimi, gjashtëdhjetë e pesë pikë zero zero zero dollarë për një natë. Ndërsa hedhim një vështrim në botën e hoteleve, kuptojmë se qyteti amerikan Las Vegas është më i famshmi për hotelet dhe kapacitetin e tij të strehimit, ku mund të gjeni dhjetë hotelet më të mëdhenj në botë. Qiratë e hoteleve ndryshojnë sipas kategorisë së tyre të yjeve. Ka shtatë nivele të ndryshme të objekteve të ofruara nga hotelet dhe këto nivele emërtohen si yje. Qiraja e hoteleve gjendet në një gamë të përgjithshme prej njëzet dollarë për natë deri në dy mijë dollarë për natë. Këtu do të paraqesim dhomën e hotelit më të shtrenjtë në botë për nga qiraja e saj. Është Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson në Gjenevë. Në këtë hotel më të shtrenjtë në botë ka dhjetë dhoma me qira prej gjashtëdhjetë e pesë pikë zero zero zero dollarë secila për një natë. Katër telefon, iPhone e pesë nga Stuart Hughes. Çmimi, pesëmbëdhjetë, tre milionë dollarë. Një telefon portativ që funksionon me anë të një sistemi radio celular quhet telefon celular. Është një instrument i zakonshëm që sot përdoret edhe nga fëmijët. Në përgjithësi, një telefon celular gjendet midis një gamë prej njëzet dollarë deri në dy mijë dollarë. Këtu do t'ju prezantojmë celularin më të shtrenjtë të historisë së njohur. Ky iPhone pesë nga Stuart Hughes, një argjendari me bazë në Liverpool, kishte ndërtuar më parë një iPhone katër diamanti, platinum MacBook Air dhe Gold iPad dy. Ky iPhone pesë me sipërfaqe ari dhe diamante, ka një çmim tregu pesëmbëdhjetë, tre milionë dollarë. Thjesht mendoni për personin që mendon se ka probleme për të mbajtur gjurmët e telefonit tuaj në vende të mbushura me njerëz, pastaj çfarë mund të thuhet për personin që është pronari me fat i kësaj vegle të vogël të kushtueshme. Pesë piano, Heintzman Crystal. Çmimi, tre, njëzet e dy milionë dollarë. Piano është një instrument muzikor i thjeshtë me tela, që i ngjan një harpe të vendosur në një kornizë vertikale ose horizontale, e luajtur nga shtypja e tasteve që bëjnë që çekiçët të godasin telat dhe të prodhojnë dridhje të dëgjueshme. Një piano e thjeshtë mund të ketë një çmim minimal pesëmbëdhjetë dollarë, por këtu është piano më e shtrenjtë në botë. Kjo piano Heintzman Crystal ka një çmim tre, njëzet e dy milionë dollarë. Kjo piano është prodhuar në Pekin të Kinës. Është blerë nga një palë private në ankand, Faktike. Com. Gjashtë orë dore, Haute Joaillerie nga Chopard. Top dhjetë gjërat më të shtrenjta në botë. Çmimi, njëzet e pesë milionë dollarë. Një orë e vogël portative, e veshur zakonisht e lidhur me kyçin e dorës quhet orë dore. Nuk do të jetë aspak interesante të dini se një orë mund të ketë çmim deri në njëzet e pesë milionë dollarë. Normalisht çmimi i një ore të thjeshtë që tregon kohën fillon me një minimum prej pesë dollarëve, por këtu do të prezantojmë orën më të shtrenjtë në botë. Për të ulur habinë në lidhje me çmimin e orës, ju bëjmë me dije se kjo orë, përkatësisht Haute Joaillerie e bërë nga Chopard është e mbushur me diamantet më të çmuara që jep një rrëmujë vezulluese. Nëse shikojmë përtej kësaj sipërfaqeje vezulluese, ajo nuk ka funksion tjetër veçse të tregojë kohën dhe ky objektiv mund të arrihet duke pasur një orë të thjeshtë me çmim pesë dollarëve. Shtatë televizor, Prestige HD Supreme Rose Edition. Çmimi, dy, tre milionë dollarë. Një televizor i zakonshëm shtëpiak mund të ketë një çmim minimal njëqind dollarë. Por këtu do të prezantojmë televizionin më të shtrenjtë në botë. Ky televizor prestige HD Supreme Rose Edition konsiderohet si televizioni më i shtrenjtë në botë. Çmimi i tij është çuditërisht dy, tre milionë dollarë. E veçanta e këtij televizori është se mbulohet nga një lëkurë aligatori e qepur me dorë. Përveç kësaj, ajo është e mbushur me një sasi të jashtëzakonshme diamantesh. Këto veçori ndihmojnë që televizori të jetë më i shtrenjti ndër të tjera. Kur po prodhohej, u mbajt në mendimin se ky televizion do t'u ofronte kënaqësi shikuesve të tij, qofshin të ndezur apo edhe të fikur. Tetë, Tokë, Pasuri të paluajtshme, Tokio, Japoni. Çmimi, një mijë e dyqind dollarë për metër katror. Në pjesë të ndryshme të botës shkalla e pasurive të paluajtshme të tokës ndryshon. Çmimi fillestar i tij fillon me qindarka për metër katror. Është e vështirë të besohet se në Tokio, Japoni çmimi i tokës për metër katror është një mijë e dyqind dollarë. Ky çmim i lartë i hapjes së syve është shkaktuar pasi Tokio është qyteti më i dendur i populluar në botë. Të marrësh një tokë të re në Tokio po bëhet e pamundur dita ditës. Dhjetë vjet më parë Londra gëzonte këtë pozicion për të qenë qyteti më i shtrenjtë në botë për nga çmimi i tokës së saj, patundshmëria. Nëse shkojmë njëzet vjet më parë, atëherë zbulojmë se Parisi ishte pretenduesi i mëparshëm për këtë pozicion. Tani në vitin dy mijë e njëzet e dy, të tre qytetet më të shtrenjta në botë janë qytetet japoneze. Nëntë kamera, Daguerre dhe Susse Frere. Çmimi, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë zero zero zero dollarë. Kamera përdoret zakonisht për marrjen e fotove. Në treg çmimi i tij fillon nga tridhjetë dollarë. Do të ishte e këndshme t'ju njoftojmë se ekziston një aparat fotografik i tillë me çmim shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë zero zero zero dollarë. Kjo aparat fotografik Susse Freres Daguerreotype konsiderohet si kamera më e shtrenjtë në botë deri më tani. Kjo kamerë më e shtrenjtë e tipit Daguerreo është prodhuar në vitin një mijë e tetëqind e tridhjetë e nëntë. Konsiderohet të jetë kamera më e vjetër e prodhuar komercialisht në botë. Ajo kishte një histori të gjatë në vetvete në botën e shotingut që rriti vlerën dhe çmimin e saj që u shit në një ankand në një parti private në dy mijë e shtatë. Dhjetë set shahu, Charles Hollander. Price, gjashtëqind pikë zero zero zero. Shahu konsiderohet të jetë mbreti i lojërave dhe i lojës së mbretërve. Ajo luhet në një tabelë shahu me gjashtëdhjetë e katër figura mbi të. Kompleti i tij përbëhet nga tridhjetë e dy pjesë, përkatësisht mbretër, mbretëresha, peshkopë, gurë dhe pengje. Çmimi i tij fillon nga pesë dollarë. Do të ishte e vështirë të besohej se një gjë kaq e parëndësishme mund të jetë kaq e shtrenjtë. Seti më i shtrenjtë i shahut kushton gjashtëqind mijë dollarë, faktike. Com. Ky shah luksoz më i shtrenjtë është prodhuar nga Charles Hollander. Në përgatitjen e këtij kompleti janë përdorur treqind e njëzet karat diamante të bardhë dhe të zi, por pretendohet se shumë shpejt do të prezantohet në treg edhe një set tjetër shahu diamanti, Jewel Royale, me çmim nëntë mijë e tetëqind zero zero dollarë. Në fakt do të konsiderohet thjesht një koncept derisa të prezantohet në treg si grupi më i shtrenjtë i shahut.